Hello dan Assalamualaikum bersama saya Sofwan Kembali kita semula dalam Saf React Aku dah tak boleh tahan dah ni Okay kita di episode last Untuk season 2 Agent Ali tanpa buang masa Jom Zain dah turun padang Let's go Ada kau orang boleh halang dia Dah kita tak pernah tengok power dia kan Ooh. Power dia macam Iris tapi Tak perlu Iris pun Ya Gila. Woo! Oi, kau tengok tu. Woo! Dia dah baca nampak? Baca dia baca future, future. Oh my god. Ya, dia kan? Setiap langkah dia. What the heck is this? Sekarang dia execute. Wah. Right. Yang ni lawan ni best ni. Woo! Ya sebab sekarang Uno dah ada ni kan override eh. So memang prediction lawan prediction lah ni. Orang tu dijangka, dijangka. Aku boleh baca semua serangan kau. Okey. Dah dia berjauh dah. Ada orang lain pula auto binatang tu kot. Robot tu lah. Robot yang labah-labah tu. Moon. Siapa? Kau oh. Semua First time kita tengok. Alright. First time kita tengok apa singko. Oh. Tapi itu je lah dia boleh buat Ada pistol je Tapi kuat jugalah Pistol dia Aduh Kena juga semua Haa Cantik lah comot Ambil dia punya tablet Dia tak ada tablet dia tak function Tak boleh pakai Let's go Masanya telah tiba Untuk kita pakai Atlas Oh dia bagi kat Iman Rudy. Pakai, Cepat pakai, pakai Rudy, pakai. Pa pakai Rudy. Rudy kalau pakai memang OP. Dia dah lah memang OP. Tak perlu aku masih tenaga lagi. Bukan. Cuma aku dah faham corak perlawanan Iris kau. Sekarang aku dah sedia. Oh, dia dah download. Uh, dah baca weh. Dia dah dia dah kira semua possibility serangan Uno. Itulah kelebihan Zin. Gila. Tadi tu semata-mata dia nak baca je weh. Oh. Alright, balik-balik ke sini. Okay. Done. Alright, tinggal dia ni pula. Yelah sebab Atlas kan? So dia orang memang synchronize eh. Bergerak serentak. Aku pergi tolong agensi. Oh, tahan weh. Okey, pedang jatuh dah. Ah! Terbuka topeng dia. Tunggu apa lagi? Teruskan! Si takkan ya kan ah. Kau takkan ulang kesilapan yang sama Oh Mungkin waktu dia orang terburu-buru Ataupun dihasut dengan ni kan eh? Teras lain kan ah, Kita tak tahu full story lagi Ya ke ni aku tak percaya weh Aku dah cakap Aduh Bunuh memang tu tak boleh diselamatkan dah weh Haa ah, Zain terlalu percaya pula Macam mana boleh datang pedang tu ada pedang lain ke? Okey ada pedang lain. Ah. Ya. Yeah. Again. Tapi kali ni kawan-kawan dia akan rasa juga. Oh no. Iris Override versus Override mod yang lain pula. Nampak dia baca juga nampak. Oh my god, Override mod versus Override mod weh. Okay. Oh, okay, Alicia. Alicia, jangan. Kena join juga, kena join juga. Tapi connected kan, Atlas. Ah, maksudnya? Tak serang dia. Sebab dia Atlas eh. So maksudnya dia, dia detect siapa lawan, siapa siapa yang kawan. Woo! Ponte kau Alicia. Kau mana Ella? Join lah, join lah, join, join, join, join, join. Macam mana nak faham? Jangan fikir. Buat je. Tidak mengikut refleks. Yup. Semua maklumat yang kita perlukan dah diterima melalui Atlas. Woo! Tapi dia ni memang kuat lah. Okey, dah tak ada dah dia punya pedang. Eh, ada seorang lagi. Moon, siapa tu? Oh, Rudy. Lupa, lupa, lupa. Rudy ada ni kan. Kemal Plush, aku asyik lupa je. Naga, let's go. Oh, dah complete dah. Satellite weapon. Ha? Siapa? Zin. Oh, dapat buff daripada Oh, dia lah kan. Kawan-kawan kamu. Dia suruh bawa kan. Oh no, Zin. Cepat. Kan halang dia dari mengawal Oh, this is bad. Tapi saya boleh tolong. Jalankan protokol Kegas. Oh. <laughs> No. Sungguh mengharukan. Yelah eh Datang balik eh Revolve what? Apa Revolve surround kan eh. Ulang balik Sama macam apa kejadian dulu Mata Academy meletup Itulah objektif dia Uno berjaya dapat objektif dia Kita tak sure dia mati ke tak Alright Zain macam mana mati ke tak Kita assume dia matilah Matilah kot In honor Ah, this is sad weh. Ah. Baru je nak kenal Zain weh. Ila ibarat mentor dia lah kan. Dia kan dia kan yang pertama kan. Sedih ah. Dia menangis ke? Oh. First time kita tengok Alisha menangis eh. Uh, first time kita tengok Alisha menangis eh, tak boleh lah. Aku, aku. Is this too sad weh? Dan dia pun dengan apa? Uno kan? Dia pun dah tak percaya lah kan? Oh, this is sad weh. Tengok ni, aku menangis kot. <laughs> Aku tak boleh lah kalau tengok Alisha menangis. Sebab dia tu stronger lah. Eh. Apa benda yang kamu buat ni? Kosong markah. Uh, ish, kau lah ni. Tak boleh harap. Ya. Boleh kawal, let's go. Projek dia orang berjaya. Kita tak boleh putus asa sekarang. Kita kena teruskan perjuangan dia. Jadi, kau ikut Tak. kebolehan dia sudah banyak meningkat berbanding dulu. Saya rasa dia berpotensi menjadi antara ejen yang terhebat. Yap. Itu sudah tentu. Kan dah memang dalam darah dia. Apa? Hah? Darah dia? Ejen? Wait a minute. Dia ada, dia ada related dengan ketua teras ke? Dia ada related dengan guns ke? Ataupun bapak dia dulu pernah... Okay, aku tak nak bagi persoalan apa tak apa kita tunggu je lah season 3 nanti aku react what a good season okay itu je aku nak cakap what a good season alright development daripada dia masuk academy and then academy tu semua toxic and then dia orang kerjasama macam mana macam mana Ali develop kerjasama tu dia cipta upgrade untuk diri dia sendiri Atlas lepas tu last tak tahulah aku tak tahulah rasanya season ni boleh kata every episode memang lain lah daripada season 1 memang dia betul-betul story kali ni banyak betul diceritakan. Ah, maksudnya plot tu memang sedap. So itu je lah yang aku nak cakap pasal scene tu. Korang dah tengok aku menangis tadi. Aku real memang sedih gila. Okay. Sebab yelah. Aku sedih lah pasal Zain tu mati. Memang aku sedih. Tapi bila aku tengok strong girl, strong character macam Alicia. And dia sedih, dia menangis sebab tu kan. Sebab tu aku macam tak boleh lah aku break lah kat situ. Tak boleh lah. It's too much. Nasib baik lah. Nasib baik dia tak letak flashback tu waktu apa Alisha tengah tengok nama-nama kan pahlawan semua. And then dia letak flashback. Kalau dia letak flashback kat situ aku memang lagi teruk aku rasa. Okay. So season 2 memang hebat. Bravo. Itu je lah untuk kita punya reaction. Agent Ali season 2. Kalau korang nak aku react season 3 macam biasalah. Korang dah tahu apa nak buat. Korang like. Korang subscribe. Kita akan jumpa di season 3. Assalamualaikum. Dan bertindak segera. 拜拜。